una via doncs, més pacífica, més humana, més amable, amb menys contaminació tant acústica com també doncs, vinculada doncs, a problemàtiques de, de velocitat, de soroll i de contaminació, també amb, la, amb una avinguda que li doni més eh, prioritat al vianant i al transport públic davant del transport privat i també una via doncs, que, que compti amb més espais verds.